जैपनीज़ लैंग्वेज हो या कोई भी काम हो गोल सेटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है गोल अगर हमने नहीं बनाया है या फिर उस गोल के अकॉर्डिंग हमने वो प्लान नहीं बनाया है कि इसको अचीव कैसे करना है तो कोई भी काम हो ख़त्म होने के बाद वो दोबारा शुरू करना पड़ता है 今日は日本語学習において言語学習において目標設定がどれだけ大事かを学んでいきましょう。アシハム गोल सेटिंग सीखेंगे वेलकम टू न्यू होंगो मैक्स मेरा नाम है रवि चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल को किस तरह से अचीव करना है उससे पहले इम्पॉर्टेंट आता है कि गोल हमें बनाना क्या है देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम ले लेते हैं एन की कांजी अराउंड टू कांजी होती है तो अगर हम इसका इसको सक्सेसफुली जैसे एक लेवल के बाद छः महीने का हमें टाइम मिलता है तो अगर हम इसको पहले ऐसा सोचते हैं कि तीन महीने में हमें इसको कंप्लीट करना है उसके बाद फिर हम ग्रामर वगैरह सीखते हैं हालांकि वो सही तरीका नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मानते हैं कि पहले मैं कांजी कर लूँ उसके बाद ही मैं ग्रामर और दोकाई चौकाई पर आऊँगा कोई बात नहीं उस तरीके पर भी तो एग्जैक्टली exactly क्या तीन महीने के अंदर वो कांजी आपकी कंप्लीट हो रही है कंप्लीट का क्या मतलब है सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या का ये मतलब है कि वो कांजी मैं देख के रिकॉग्नाइज कर लूँ कि उसका मीनिंग क्या है और उसकी रीडिंग क्या है फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 कांजी हैं और तीन महीने में नब्बे दिन का टाइम होता है तो आप उसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद क्या करना है वो हम अगले पॉइंट में सीखेंगे कि कैसे तो सबसे पहले आता है क्या ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर गोल की डिटेलिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है गोल क्या होता है पहले मेरा वो गोल अचीवेबल भी है या नहीं है अगर वो गोल मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके जोश में आके बना लिया है और उसको फिर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो गोल सेटिंग वगैरह इन सब चीज़ों से हमारा भरोसा भी उठ जाता है तो इसलिए उसमें जैसे अपना एमरजेंसी का टाइम या फिर कोई छुट्टी का भी एक टाइम को डाल के फिर आपको उसको डिवाइड करना है अगर देखिए 200 को 90 से डिवाइड करें तो लगभग जैसे दो या थोड़ी सी ज़्यादा कांजी एक दिन में आती है तो नहीं नब्बे नहीं उसको आपको साठ या फिर सत्तर से डिवाइड करना है और इसको कहते हैं रियल गोल सेटिंग はいとなぜ目標設定が大事なのかと目標を設定するかしないかで成功するか失敗するかにつながってしまいますとしっかりここまでたどり着きたいという目標を設定して勉強プランを立てていきましょう पॉइंट नंबर टू अब बात करते हैं गोल को सेट कैसे करना है जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि गोल है या नहीं है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है सक्सेस और फेलियर से इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है सक्सेस और फेलियर का जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा फेलियर क्यों है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई नहीं है ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है तो बात करते हैं कि कैसे हमें गोल को अचीव करना है जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपरली आपको डिवाइड करना है उस डिवाइड करते समय आपको वो टाइम भी निकालना है जो कि हम जोश जोश में नहीं निकालते हैं जैसे इमरजेंसी का टाइम अब उसके बाद हमें टेस्टिंग करनी है कि स्टार्टिंग में वो हमारा जैसे 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में वो गोल चलता जा रहा है या नहीं चलता जा रहा है छोटे छोटे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगर ये काम मतलब अगर ये प्लान ठीक चल रहा है तो ठीक है मेरी गोल सेटिंग ठीक है लेकिन अगर गोल सेटिंग डिले हो रही है तो फिर से मैं कहूँगा कि रियलिस्टिक प्लान पर वापस आइए और फिर से इसको कस्टमाइज़ कीजिए और अगर आपको ये सब मुश्किल लगता है तो बने बनाए प्लान के लिए जाइए निहोंगो मैक्स डॉट कॉम पर जहाँ पर एन फाइव से लेकर एन वन तक बिजनेस जैपनीज से लेकर काइवा तक चौकाई से लेकर दोकाई तक सब कुछ सब कुछ प्लान वे में समझाया गया है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ どうやって目標を設定するかとまず目標を決めたらその目標に向けてどんなプロセスで勉強していくか決めていくことが大事ですともし日本語検定 の日にちが決まっていてそれまでに何が何の勉強が必要なのか漢字の練習が必要なのか懲戒の練習が必要なのか全て何が必要なのかを判断した上で一つ一つプロセスを決めていきましょう So in the end मैं यही कहूँगा कि आपको इस वीडियो से आई थिंक थोड़ा सा गोल सेटिंग के बारे में पता चल गया होगा चाहे वो कांजी हो चाहे वो दोकाई हो चाहे वो चौकाई हो अगर आपने अपना एक प्रॉपर मटेरियल पहले फिल्टर किया हुआ है और उसके बाद फिर उसको गोल के अंदर डाल के पढ़ाई की हुई है देखिए बिना गोल के मैं फिर से कहूँगा कि पढ़ाई करना एक रैंडम पढ़ाई हो जाती है आपको पता नहीं चलता कि आप मुझे दोकाई पे ज़्यादा वेटेज देनी है या कांजी में ज़्यादा वेटेज देनी है अगर आपका गोल सेट है तो आप क्लियर रहेंगे फ्री माइंड रहेंगे कि ये टाइम सिर्फ दोकाई का ही है तो मैं दोकाई करूँगा ये टाइम सिर्फ चौकाई का है तो मैं सिर्फ चौकाई करूँगा इसलिए गोल सेटिंग आपको एक क्लैरिटी देती है और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और लाइक बटन ज़रूर दबाएं ओनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच उसका समादेश